saya sebetulnya agak jengkel karena kita berupaya untuk bikin literasi makin bagus karena tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kalian menutup literasi itu menghalangi orang berabstraksi menghalangi orang berimajinasi membatalkan fungsi fiksi jadi kekonyolan itu terjadi karena kekurangan pengetahuan Netral artinya tidak didikte. Kalau saya mengkritik Jokowi karena didikte oleh Prabowo, maka saya tidak netral. Sebaliknya, tapi kalau itu pilihan saya, maka saya pasti netral. Seperti rotan saya hanya melengkung, tidak patah. Tapi bayangkan metafori dengan ucapan Presiden SBY. Saya dizolimi, saya dikoyok. Sekarang bahkan dia dikoreksi oleh mic-nya sendiri karena berusaha ngomong. Antai asing, antai asing, asing.